Todo así calado, pillo un cabipal Club, ya, vengo con talla Piquete caprón, No these Nikes nuevas tengo el grip y el control Ya, I'm not flexing, es rutina pa' mí Cada viernes paría No le bajo goddamn Tan lo que me puedo prender, no hay ni de por detrás Mira al cielo que igual me verás Todo el día con el pie pisando el gas Nah, don't give a fuck A 300 I'm not even scared crash Tengo a todo el Dream Team on my back Mientras all these motherfuckers hablan trash el club, vamos a todos, mucho calor, yeah. Paso de Tom, saca tus hoes, mucho marrón, ya yeah. Prende su plom, pierde control, todo color, ya yeah. Vienen a mí, me siento el boss, quieren el baile, Quieren el vibe, es normal, no se lo voy a dar <laughs> Me tendré que pagar And we talking about a lot of bags yeah. Cause there's nothing like my fucking bag No ni despegado, ya quiero más Siento un sudor frío por detrás Mira el cielo que igual me ve atrás Todo el día con el pie pisando el gas Dale despega, hoy ya quiero más A 300 I'm not even scared crash Tengo todo el dream team on my back Mientras all these motherfuckers hablan trash